Arkadaşlar bugün yanımda kim var? Kim var? Kim var? Ben varım. sen <laughs> kimsin oğlum tamam sen varsın eyvallah da sen kimsin? Adamlar seni nasıl tanısın? Kaç yıldır yoksun kanka? Çok yıldır yokum ama. <laughs> Sesin de baya bir değişmiş oğlum, bu ama. Maçı Arkadaşlar bu arada benim yani. Yani ben baya konuşmalıyım değişti. Yani benim. <laughs> en büyük kantı da sensin işte. Lan kanka. Kanka gel kanka. Oğlum ben nereye geldim ya? Oğlum sen niye beni bırakıp kaçtın? Benim ne kılıç var ne bir bok var. Oğlum iki kişi geliyor. Gel geliyor. lan gel burada var bir şey Neredesin? Geldim Sen misin? arkandayım. Kaçsana mal. Oğlum savaşa a- Gel gel gel gel. Taktiği gördün mü? Taktiği gördün mü? işte. Dal dal dal dal. Hayır ölme ölme. Tamam ölme. Bir şeyler versene kanka bak hala iyi oynuyor ha benim gibi. Ah, adamsı Orada bayağı vardı ya. İyi de bunların hepsi var bende man. Adam geliyor. Allah adam. Oğlum öleceğim. Yardım et. Yardım ediyorum kanka. Öleceğim ben. <laughs> Ben öleceğim. Kaç kaç kaç kaç kaç. Tamam ölmeyeceğim. Tamam adamı aldım Tamam. bak. Oğlum 14 canım var öleceğim öleceğim diye haykırıyorsun. Kanka başka bir tane adam geliyor. Alır mıyız la adamı? Bekle o zaman. Arkanda la arkanda arkanda. Adam, ya arkasında adam var arkasında adam var. orada. Tamam adam Gel ölmedi lan. la. Gel lan buraya. Ben kısaltma yoldan gidiyorum. Bana sal bana sal bana sal ben de bir kill alayım. La oğlum bak killerimi Ha. çalıyorsun o kılıcı salsana Gel gel kılıcı. kanka. Kılıcı sal bana. Gel. Kanka bizim şeyi de koyacağım. O 3-4 yıl önceki videolarda bir parça koyacağım. O zamanki sese bak bir de şu anki sese bak kanka. La bir dakika düşüyorum bak. Koy. Bir tane adam şöyle... Arkadaşlar ha. webcam. Oğlum webcam, webcam video gelir değil mi? Gelir ama. Deneriz. İnşallah hadi. Deneriz. Kanka benim Işık mışık herhalde. Yani akşam gelsin tamam. Hallederiz akşam da olabilir. Halledeceğiz de. Kanka biraz kendini anlasana. YouTube'a dönüyor musun? Dönmüyor musun? Aradan o kadar zaman geçti. Ne yapıyorsun? Anlatsana Gerçekten. kanka ben, benim bildiklerimi sen anlat. Arkadaşlar o günden bugüne çok şey değişti. Babamı kaybet bayağı bir hayat. Ayşine sağ olsun tekrar kanka. Özel O da babası vefat ettiği gün şansa ben o gün ona yazdıydım. Lan gelsene mal. Bu arada ben arkadayım baya. Aynen. Başınız tekrar Olur. sağ olsun. Ha, Bak oğlum hani alamazdık oyunu la. İyi Allah Allah. Özel okulda okuyor. Parası bol. Köşeyi dönmüş. O yüzden YouTube'u bırakmış Arkadaşlar zaten. film de çok değişti. Güzel güzel rastalarım var artık. <laughs> Yemin ediyorum arkadaşlar ateistlere benziyor. Ben bir tane fotoğrafını falan şeye koyacağım resim şeyine. Ya işte video kapağına. Oradan görürsünüz Canka'da. Bir de kendimi bir daha da koyacağım. Gözünüz yakışıklı görsün. Kanka bilgis bilgisayar Tam bilgisayar boku Yıllar önceki kullandığı bilgisayar hatta laptopu hala o bilgisayarı kullanıyor böyle. Tarihi eser. Arkadaş kanka bu arada bilgisayar harbi gidiyor benim. Niye böyle oluyor ya? Hadi bekliyorum. Allah Koruyorum Allah. seni hadi. Dur şuradaki ha, adamı alır almaz. Kanka senin mouse'undan aldım ha. Lan. Razer mouse aldım. 10 numara mouse. Oğlum bilgisayar niye böyle yaptı? La bir şey Arkadaşlar, şey olmaz. YouTube'a dönmeme sebebim aha bu bilgisayar. Tamam yenisini al. Karı kıza para harcamayı biliyorsun. Lan yardım et yardım et öldüm. Mal niye yardım etmiyorsun? Senin yüzünden öldüm Canka. Ha, ben öldürdüm. <laughs> o zaman ben de giriyorum ölüyorum bak. Yok yok ölme la. Zaten öleceksin az ileride. Alırsın kanka Evet, sana öğrettiğim gibi. Ama var ya sen hala benden iyi oynuyorsun ha. En sonunda seninle bir vs atalım. Atar. <laughs> Atarız ben, birader. ben ba- bayağıdır oynamıyorum. Vallahi aynı sen alasın Oğlum, adamı burada kanka. öleceğim. Vallahi alasın sana. Allah oğlum. Kaçsana mal aşağı atla bay namusunla öl. Uf uf uf helal la. öl. Allah çarpsın helal. Aha İyi. geliyor. At aşağı atla. Vallahi geldi kanka. Adam bir de okuluyor. okluyor. Bir tane daha atlaydı. Of of of. Adam geliyor şimdi. Ölecek. Geldi geldi geldi geldi. Alırsın. Helal la. Ne oldu? La ölmedi. Ölmedi. Ha, tahta kılıçla ölüyorum. Anam ya öldüm işte. Adam bir daha geliyor. Adam bir daha geliyor. Bir ok atsa sen Ya yok. öldün. Şuradır. <laughs> Hayatta bir... Oo. Ya o şerefsiz. Aa, son adamdı bir de. Onu alsaydın oyunu almış olurduk. Takımı da vardı Onu da alırdık kanka. Kanka hileyi kapat kapatsana. Açık bırakmışsın. Uzaktan falan boyuyorsun şey makroları kapa kapa. Daha düştün mü? Ha. Ya. Dünü sandım. Mansın yaparsın böyle şeyler. Kanka YouTube'a dönüyor musun? Hayır. Kanalını falan açıklamaya atıyor muyum? Kanalım yok. Aga sen o şey kanalına ne oldu? En son bir tane kanal var ya 2-3K civarı bir şeydi. 200k civarı kanalım hiç olmadı. Nasıl oğlum en son bir kanalın kapandı. Sonra bir daha kanal açtın. Abi ben o kanal kapandı gitti olmadı. O da mı kapandı? Ha bu arada o adamlar... sen fazladan bot basmışsın kanka. O yüzden kanal da gitti. Lan bir kılıç salsana. Kılıcım yok. Bir kılıç salsana. Al beni. Eyvallah. Aa gel gel. Bak buradaki adamı öldürecek işte. Oğlum şurada 4 adam var. Basitlerden Onları basit. öldürecek. Vay. Stratejiyi unutmamış. Gel lan buraya. Hadi eyvallah. Ya. Kilini çaldığım için özür. Bak bak kanka. Nereye? Karşıya. La. Ok atacağım. Ender Pearl atayım mı? Atma atma gel sen buraya gelsene burada adamlar var. Bence de. Allah Gögüs. ortadaki adama bak. Ben bunu... Dur ben alırım onu. Sen geç arkama aga. Dur iki kişi daha geldi. Sen neredesin? Arkandayım. Sen neredesin lan? Arkandayım. Kanka gögüslük var mı sende Oğlum fazla? arkadan da geliyor. Bence bunları öldürmemiz Tamam gerekiyor. tamam alırız. Kanka dal. Al al al al al al al. Arkada arkada arkada arkada arkada arkada adam var Tamam. arkada. Hadi lan oradan siz de geri durun bakayım. <laughs> Gelsene şuraya kanka. Güzel bir tapınak yaptım. Neredesin? Tamam benim. <laughs> ne yapıyorsun orada oğlum? Oradayım. Oğlum diğer taraftan niye gelmedin? Oğlum. Aga ben dalıyorum. Ben dalıyorum. Kalk. Bir dakika ok atıyor tamam. Ya oğlum illa ya. bende mi atayım? He? Tamam kalk. Tamam geri dönüyorum. Geldim abi. Dal dal dal dal dal. Girdim Allah ben. Allah. Tamam. Dur onu alalım. Bir dakika ender pölü atıyorum. Bir dakika ender pölü atıyorum. Azat ne olursun. <laughs> öldüm öldüm öldüm öldüm öldüm. Of. Bir şeyler salsana kanka. Kanka ölçü katın. At at at at. Oğlum eskilerden kim kaldı lan? Allah oyun aşağı Deme. Dur dur gelsin. Geliyor lan. En şey bir şeyim yok la abi. Dal dal dal dal dal. Geri dön geri dön geri dön. Kanka yardım et. ben içerideyim. Tamam dal şuna. Aa, buna vurdum. Öleceğim. Tamam. Oğlum adam marshmallow lan. Aa <laughs> senin eski profilin değil miydi marshmallow? He adam o. Lan Neredesin adam lan? gelmiş bana da alıyor isteyim. Gel lan buraya. Valla gerçekten bana da alıyor yardım et. Öleceğim. Oba. Kanka bir şeyler bassana öleceğiz. Dur bir ekmek yiyeyim. Arkadan ok geliyor. Gel lan buraya. Kaç O- tane var? oğlum bunun canı full ya. Tamam 5 canı kaldı. 3. Lan. Ulaş. Lan. Evet. Oğlum oha. Öldüm öldüm öldüm. Oğlum ölür müsün ya? Allah Allah. Oğlum. Kanser miydi? Pro Aha şurada muydu? Kanka benim canım çok Aha. az. Ender Pearl atayım mı şuna? Oğlum bu da mı marshmallow? Bakayım. Yok yok atma bence. marshmallow değil. Sandıklar yenilendi ha. Vallahi mı dur Sandıklar bakayım. yenilendi al. Ha. Bu ateş topu falan niye almıyor Aha, ki? Elimde. Adam yol yaptı. Gitme sen. Ben daldım. Aha <laughs> Cici. Hadi bir el daha atak birader. Kanka manita falan var mı? Çekiniyorum şu an. Bunu benim gerçek hayattaki arkadaşlarım falan izlese. <laughs> Oğlum sen de gösterme. Çok mu zor? Adamlar YouTube'a Kayseri'li benim var Cankat ya, yazmayacaklar ya. Kanka ben mesela eski videolarım falan hala duruyor. Duruyor mu? Nereden buldular? Artık yükledim. Yani yüklemişler ben yüklemedim. Ha. yüklemişler. Ee? Onları izliyorlar sese bak. Aga. Arkadaşlar bakın Jankat'ı tanımayanlar benim ilk Raftayıs'a e geldiğim zaman tek bir YouTuber vardı. O da Jankat'tı ben. Bir YouTuber olarak bir ben vardım bir Jankat vardı. Hatta bir tane çocuk şey eklemişti hatırlıyor musun kanka? Biz oyundaydık. Aynı oyuna denk düştük. Tabi biz arkadaş değiliz. Aynı oyuna denk düştük. Adam videoyu paylaşmıştı işte. jankat vs Mr. ben PvP video 50k falan izlenmiş. Bizim videolar o kadar izlenmemiş. Jankatla arkadaş olduktan sonra geç şuna telif atalım dedik. Aldım kanka. Gel şunu da alak. Canı yok. Ama evet. seti var. Döver abi bizi. At at at at at at. Ben de aldım. La adamı boostladım. Oğlum. Gel dalak bir daha. Bu arada adam da arkandan çıkıyor. Alamadım. Gel gel gel gel. Allah Allah Allah Allah. Burada iki adam daha var. Tamam. İki adam daha Bence var. geri çekilek, geri çekilek. Oltam yok benim. Benim de yok. <laughs> Vay. Canı yok bunun. Tamam güzel. Tamam. Şapka var mı şapka? Satsana bana. Bir de olta varsa fazladan. Var. Al. Tamam eyvallah. Al. Adamsın. İşte o zamanlar biz Ronaldo ile Messi gibiydik. İşte birisi bu daha iyi diyordu. Birisi yok. Bu daha iyi diyordu. Mevzu böyle gidiyordu işte. Kanka bu kan Aa, adam kanser. Davatçı. Tamam. Lav var Dur bende var kanka. Oğlum, Oğlum bak. Su. Tamam. Tamamdır kanka. Dur dur adam yanıyor. Adam yanıyor sal. Ok bir şey bir şey yok mu la bizde? Kanka ben adamın üstüne atlayacağım. Lav varmış. Atladı Durdu. tamam. Atladı. Oo. Oh. Tamam. Başka adam geldi başka adam geldi. Yardım et yardım et. Tamam. Aa, öldü ama bütün setler yandı <laughs> Oğlum bana bir şeyler salsana la. Weapon falan var mı? Yok. Tamam. Gel kanka diğer iki kişi kalmış bir tanesi ortada. Aa Hatta... oyun aşağı gitti. <laughs> <laughs> Mal. Arkadaşlar Adamlar ben verse atıyor gel. Adam Adamların canı yok ya. Bitti. Tamam. Hadi eyvallah. Lan etkilerden kim kaldı la? Üç şerli alıyoruz. Eee Jankat bir şeyler Oğlum, anlat. Oyun drop yiyor ya. Kanka manita bazen var mı? Düzeliyor, bazen... Oğlum milattan önce. Allah hayır. Yok mu? <laughs> Allah bilmiyorum çok karışık o işler ya. Oğlum benim yanıma kim geldi? Ben geldim. La yok. Oo kanka. En sonunda seninle besa atmak zorunda kalacağım maalesef. Var da kadar. Tamam. <laughs> Oğlum bak videodayız bir de şimdi direkten gel bana mevzusu oldu. Arkadaşlar benim hesabımı Craftwise kapattı. Kapandı mı? Ne vardı yani bir tane şey vardı. Neydi ismi? Sen hangi takımsın? Kırmızı. Ya oğlum benim adam baltayla bütün her şeyi alıyor ya. <laughs> bana şükür edecektin Ortaya işte. geldim de hiçbir şeyim yok. Ben ortaya Ortaya yakınım ama gitmeyecek. ortaya gitmeyeceğim. En sonu seninle bahse atacağım. Oğlum sentimet hiçbir şey yok. Oğlum Ne olsa ne yazar bak benim Allah adam bana laf atıyor. Bunu kaybedersek kesersin kanka şey yaparız. Bu arada ben öleceğim öldü. Hadi be. Kim öldürdü seni Batuhan? Tamam. Batuhan bittin sen. Niye biz Şu aynı an- takım Şu an bilmiyorum da şu an Batuhan'ı arıyorum. <laughs> Batuhan nerede kanka? Batuhan ölmesin. Aha burada. Ha bu benim hak. Aynen. La Batuhan. Batuhan. Batuhan gel buraya. herkes tepeye Hadi kaybet de Alena PvP'ye girelim. Vay biliyorsun arenayı da. Sen niye Jankat'ı öldürdün? Jankat'ı öldür. Ağzına sıç. Kanka klan tarzı bir şey açılmış. Lonca deniliyor. Bilmiyorum. Biz de Uuu adam hile gibi vurdu yemin ediyorum. Eski O benim Craft de işte. <laughs> yemin et. Oğlum Ee, neyse kaç lan. Lan yer mi suyu ya çocuğum? Gel lan buraya. Adam şu an F5'ten bana bakıyor. Oğlum erkek miyiz la Oğlum olmadı bu F5'ten oyunu bak- kes direkt arena PvP'den başlayak gel. Gel lan bir dakika. Şu adamı alır almaz. Şu adamı almaz almaz. Oğlum bak şaka yaptık. Şeyin mi kalktı lan? Adamın ha salak oğlum bu. <laughs> oğlum bak bizde böyle. Eskilerden kim kaldı ki? Bir de sete bak la. Aha senin adam da öldü kanka şimdi. Birebir kaldın adamla. Adamın sete falan. Alır mı beni peki? Ha, adam alır. Beni kimse alamaz. Yağız, Yağız Dol. Ne alaka? Yağız alır. Bak insan oradan bir kere atlamaz. Lan adam aldı beni. Hile. Bence hile. Gel. Sen biliyorsun bu işi ha. Ama ben bunda seni hiçbir şekilde alamam farkındayım. Oğlum ben oynamıyorum diyorum sana. Yine de alamam. Ben bunda baya bir kötüyüm. Tamam yani. Her türlü seni alacağım da o ayrı konu. Sen gel oğlum gel. Gel lan buraya. Why? Oğlum. Oh. atmaya giderken bir ton hasar yedim ya. Yine de canım seninkinden fazla. Arkadaşlar kusura bakmayın artık. oynamadığımızdan kötü oyun. Yalan atmana. Her, her, geçenlerde de seni alıyordum. İlk hani gelmiştik ya Kraftaysa. O zaman da senden iyiydim. Şimdi de senden iyiyim. Bu arada biz oynadığımız zamanlar ben senden iyiydim. <laughs> Yalan. Oyunlar. Ben Skywars birincisiydim sen üçüncüydün hatırlatayım. Ben senden önce iki defa birinci olduydum ama. Ben ilgilendim yok. Ben de sen bir kere aynı şeye katıldık. Onunla da seni geçtiydim. Bu arada ben tekrar kattığımda sen de vardın. Ben Akcan abigille takım oldum. Takım olduğum için birinci olma hesabım var. Olmasaydın biraderim. Benim suçum mu? Umursamıyorum ki ya. Lan. O lavı da ben aldım. Zıkkım olsun geri ver oğlum. Al geri ver. Eyvallah. kardeşim benim gel. La <laughs> lavım yok. Tamam. <laughs> Bak Bu şimdi... benim su bende. Yo senin suyun bitti. Yo suyu aldım oğlum. La az siktir. La oğlum neredesin? Oğlum. Allah çapsın ellerim ağrıdı. <laughs> Yemin et. Tamam şey yapalım kanka sen pes et. Biz o videoyu bitirerek kapatak. Ne oldu la? Hani suyun vardı? Aa varmış. <laughs> benim eller öldü yalnız. O ne o bir şey kırıldı da ne kırıldı Oğlum gel. benim olta gitti amına koyayım. <laughs> Tamam. Oğlum okla sektir. lan. La benim blok Ama bitti. sende de apple kalmamış. <laughs> Adını şey. Gel gel gel gel. gel. dur lan. Hadi oğlum hadi kaç. Hadi dur oğlum dur bak sen için durdum. bak bak bak bak bak ayıp ettim. <laughs> Oğlum kullanmasaydım bu şekilde. Oğlum da. lan. GGL. Yok kabul etmiyorum bitti oğlum. Survival Games'e gelsene Survival Hadi Games. Hadi gel lan. Survival Hadi gel. Game. Hadi gel. Kolaydı bu arada kanka hiç zorlanmadım. Sen, sen, sen çağırdın diye giriyor. <laughs> ee, çakmak yasak. Çakmağını direkt yak. Tamam. Ee, şey ok yasaklansın mı? Ok olsun abi. gel. Hadi. Oğlum sana vurdum neden? Kanka şeyini kapatır mısın? Makoyu kapatır mısın? Lan öldüm öldüm. Ha. Öldüm öldüm öldüm öldüm. Gel gel gel gel gel gel gel. Gel Ama gel şimdi gel. sen bir Apple daha yedin değil mi? Dur benim Ya bir saniye bilgisayar yarrağı ama. <laughs> gel. Oğlum zamanında Levent mi Jankat mı Craft Ice'ın en iyisi diye geçiniyordu. Bir de şimdiye bak. Oğlum oltayla vurdum ya. Gel. <laughs> kaç kaç kaç. Jankat sakin ol. Jankat bir nefes alayım. Jankat. <laughs> Ayıp ediyorsun dursana. Yo gel lan buraya. La vallahi ayıp ediyorsun. Oğlum bir, bir sakinleş bir konuşalım anlaşalım. Bir dur. Jankat, ayıp ediyor. Az <laughs> <laughs> Oğlum onu atacağına gelip vursan vallahi vuracaksın ha. <laughs> Gülmekten oynayamıyorum. Gülmekten Allah oynayamıyorum. öldüm öldüm öldüm öldüm öldüm. Adını avradını sonunda. Neyse ya, gel videoyu... Yat lan aşağı. <laughs> Oğlum ben saldım. Video bitsin diye anladın mı? Hadi bitirek. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğendiniz. Ee, Jankat aslında onu geri döndürmeye çalışıyorum bir süredir ama bakacağız inşallah hayırlısı olsun. Jangat bir şey söylemek istiyor musun? Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Discord sunucumuz açıklamada. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.